तो फाइनली दोस्तों हम इस डिस्ट्रिक्ट आए हुए होते हैं सोचते हैं चलेंगे वहाँ पे बोट वोट मार के थोड़ा गेड़ी वेड़ी मजबूत कर लिया जाएगा डेढ़ की केड़ी है भाई सोचते हैं पाँच छः की केड़ी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा तो लूट ही रहे थे सोचे बोट वोट आए होंगे अभी मारेंगे चलो चलते हैं मारने बोट अभी ये भाई हमारे ऊपर जान देवा हमला कर देते हैं भाई हमारे पास नहीं होता है गन इसलिए हमें कमलेट वाले तावा से ही इनसे युद्ध करना पड़ता है और हमारी लड़ाई चली रही होती तब तक तीसरे भाई ने इंटर्नशिप पर हम कहते भैया हमको मिल गया है मौका इस मौका को छोड़ेंगे नहीं चलो भागते हैं इधर से गाड़ी देखिए तुरंत नौ दो ग्यारह हो जाते हैं भाई बिना टाइम गवाए उसके बाद जानवर लूट कर फिर वापस आते हैं कहते हैं भाई ये भी मजबूत करनी थी बोट मार कर सब किल ले लिए तो इनको पहले खेलेंगे आज यहीं से भाई तो काफ़ी डैमेज देते हैं भाई नहीं इनके डब्ल्यू का बैटरी है फुल है इसलिए हमें इतना डैमेज दे दिए फाइनली दोस्तों मैं इन्हें मार ही दूंगा